Пре. Тренування на все тіло. Три блоки по дві вправи в кожному. Я твій тренер Лагартіша, і ми починаємо. Перший блок, перша вправа віджимання е, з широкою постановкою рук. Ми стаємо в планку в повноцінну або з колін, як можеш. Руки широко лікті йдуть в сторони, і ми опускаємося вниз і назад. Якщо тобі важко, ти можеш робити те саме з колін. Але я хочу, щоб ти робила в повному діапазоні руху. Опускаємося до підлоги і назад. Готова? 10 раз. Один. Два. Три. Якщо ти не можеш зробити 10, 4 роби скільки можеш. 5. Якщо можеш тільки 6, роби 6. 6. 7. 8. 9. 10. Закінчили. Наступна вправа. Ми піднімаємо ногу і протилежну руку, зводимо їх і розводимо спина рівна. Живот підтягнутий. Ми не рухаємося в спині ось так. Спина рівна, всю вправо. Готово? Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Змінюємо сторону і працюємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10. Закінчили. Відпочиваємо і повторюємо ще раз. Готова? Працюємо. Віджимання. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, Десять. Закінчили. Працюємо, підняли ногу, протилежну руку. Один. Два. Три. Спина рівна. Живіт підтягнутий. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Змінили сторону і працюємо. Один. Два. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Закінчили. Відпочиваємо. І у нас наступна пара вправ. Готові? Um у нас планка, ми стоїмо в планку, плечі назад, корпус рівний і торкаємося плеча. Один, два. Коли ти торкаєшся плеча, не рухай корпусом. Тобто не має бути ось такого руху твого корпусу. Тіло завжди паралельно підлозі. Рухається лише руки. Готова? <clears throat> Працюємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10. Закінчили. І друга вправа також з планки. Я не знаю назви. Ми стаємо в планку і піднімаємо стегна вгору, створюючи своїм тілом такий кут. І назад. Вгору і назад. Таких ми виконуємо 8 раз. Готова? працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Закінчили. Ти відчуваєш свої плечі? Я відчуваю. Фух, Відпочиваємо і повторюємо ще раз. Готова? Стаємо в планку і працюємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Не крутимо корпусом. Вісім, дев'ять, десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Закінчили. І друга вправа. Працюємо. Один два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Закінчили. Відпочиваємо. І у нас третя пара вправ. відповзаю назад. А, Ми будемо відходити в планку, опускаємось на коліна, віджимаємось, піднімаємось назад в планку і відходимо назад. Готові? Працюємо. В планку на коліна віджались, піднялись в планку і відходимо назад. Один. Два. Три. Чотири. стоять. Шість. Ще два. Сім. І ще один. Вісім. Фух. І друга вправа. Ми сідаємо ось так. І будемо піднімати своє тіло, спираючись на руку і цю ногу. Ось так ми піднімаємо і опускаємось назад. Готові? Працюємо. Один, два, три, чотири п'ять, шість, сім, вісім. Змінили сторону і працюємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім закінчили. Відпочиваємо. І ще один раз. Ти відчуваєш плечі? Я відчуваю. Якщо відчуваєш, підписуйся на мій канал. Якщо вже підписана, став лайк, пиши коментар. Для мене це важливо. Мені це допомагає розвиватися, підтримую український контент, українськомовний. Готова? Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Ще два рази. всім. Вісім. Закінчили. І друга вправа. Я почну з другої руки. І вам також рекомендую. Готові. І працюємо. Один. Два. Три. Чотири. 5, 6, 7, 8. Змінили сторону і працюємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Фух. Фух. Давайте швиденько потягнемо плечі. Вони у нас працювали. Розслабимо їх плечі, руки. Закінчили, змінили руку. Закінчили перед собою. Закінчили. Закінчили. На сьогодні все. Якщо тобі сподобалось тренування, став лайк, пиши коментар, підписуйся на мій інстаграм. З тобою була Лагартіша. Бувай!